ლებელი ამ ბოლო დროს მართალია გამოცოცხლდა прокуратура, მაგრამ საფრთხე იმისა, რომ კლავ აღმოჩნდეს, აღმოჩნდეს ისეთ ვითარებაში, როგორშიც ვიყავით, თქვა, ცოტა ხნის წინ, არ არის გამორიცხული, ამიტომ საჭიროა იმდაგვარი რეფორმის გაკეთება, რომელიც прокуратураს ანგარიშვალდებულად აქცევს